臼い先輩来てくれたよ頑張って俺になんか用はい呼び出したりしてすみませんあのどうしても直接お話ししたいことがあって実は私入学前からずっと先輩のこと気になって私を彼女にしてもらえませんかぶね 先輩俺3度の飯よりメイドが好きな重度のオタクだから愛読書は全てメイド関連喫茶店は必ずメイドもちろんフィギュアもコレクション中メイドなゲームをプレイしてはエえも言って興奮すると自らメイド服を着てハーハー言うよそんじゃ。